bakomona biso biso tu toza deya prépare lipoge tout tokoya eloko ya héritier dana basala ntango tozwa pouvoir abeta concert na kati ya idps kuna akaba mbongo toza nsima wana toza mobile biso moko mama na secrétaire na timi wata nani bosunga artiste nde alonga te esimba Le 25 oyo nga deja naye kokanga place nakangi place deja na estade ndele aza boye nakozonga kaka ti le 24 nake nasukoli nabongami na ye awa mpo biso nyonso tozofete le 25 na héritier watanabe moto na tembe to tolino ya kembe merci wata na bolamu osalinga banda na botama na nakota estade te Nakota kaka maniola, nakota kaka maniola, okotisi ngai stade, nabeta podium mona yo, nzambe na ngai, ee wata ee, ee wata ee, olinga wata suka te, olakisi biso tolinga biso mingi, tala place ya moni, omemi ngai, merci beaucoup wata, tielanga nzembo na bino. ngai place bakoyiba nga telefone place yango yango nga ku telefone te nga nzoto kokende Nzoto na ngai kokende, nzoto kokende. Nzoto na ngai kokende, nzoto na ngai kokende, kokende. Bayo, bayo. Bana wata vraiment biso toza la team wata babi evenement yaka moko le 25 décembre héritier wata na bestade de marti wana totyango bapine totindika yango evenement yaka moko wana watanable héritier post live wana vraiment musicien préféré na ngai gogan héritier tozala wana soutien bavrai na biso mpo makambo ezala bien talaka biso baba chauffeur ya moto le 25 15 heure doade kuna na ndako kobuka mpo wana nde kobuka bango bakosaki basaki eloko te bapete miziki te biso nde koyemba koyemba toyembisa mpe kobosana te biso ya biso ya kipe maji te ya biso ya tika okeo na wenze osombi tomate bapesi yo si o oh, nini rien ya biso ezali vraiment ke ya osi oke vraiment oke nde osombi biye na yo nde ya biso ya tika otoza biye na wenze rien kuna eza te osombi libanga mungu asenga ndapesi yo biye te